ini dia guys. Gila gila gila gila gila. Gue habis rekaman guys, gue langsung dari tadi dapat notifikasi dari teman-teman juga bahkan dari JYPE Entertainment juga gue karena gue subscribe jadi gue dapat notification gue dengan sabar dari tadi guys akhirnya selesai juga gue rekaman jadi ini saat yang tepat banget guys gue juga habis uh, makan juga jadi kita langsung teriak aja guys ini day 6 paling baru nih guys dari album ini gue baca nih guys judulnya You Make Me guys ya You Make Me Oke, ini tahun 2021 nih baru banget. Ini ada penjelasan nih guys ya. Oh ini ada The Book of The Book of Us Negentropy guys. Chaos Swallow Up in Love. Wah ini gue jujur gue penasaran banget, serius penasaran banget. Tapi kita intro dulu guys terpaksa. Ceplok. Oke okay guys, nih gue buka dulu guys, asli gue tegang juga guys, gue cukup <laughs> penasaran banget. Nah ini gue udah buka guys ya. Ini udah lebih dari 450-an guys ya, ribu orang yang view sama like. Plus dari gue tuh jadi total 142 ribu guys. Nah oke, okay, kita langsung riak aja guys. Tanpa basa-basi kita lihat perkembangan apa yang dilakukan oleh Day6. Oke okay, my day, ceplok. Oke, okay, gitarnya 13 ya satu tiga enam wih chordnya chordnya baru mulai udah asik guys ini dia dia pakai palm mute ya si J ini suara gitar ini Fender nih guys gue suka pemilihan-pemilihan juga ada vokal chop di situ sama one pill dikasih apa kayak semacam sequence guys belakang ya guys ya jadi ambience ini lumayan asik banget ya guys ada suara burung juga guys wih itu ada talk box juga vocoder Oh, oh yes, nice. Oke, okay. ini musiknya lebih modern guys ya. Nice. Oke, okay, coba chord, chord progressionnya menarik nih guys. Oh, chordnya nice, chordnya nice guys. Ini gue dengar ada palmute, ada cek cek kayak ada kayak ritem kayaknya si uh, papa si palmute, si J itu yang lebih ngeritem guys ya. Dia pakai beberapa uh, notasi soal di sini. Oke, okay, bass ini kayaknya belum pakai bass analog guys ya, masih pakai bass uh, sequencer. Dia pakai synth. Nice. Ini jujur guys, ini vokalnya mereka makin matang banget guys ya. Teknik rekamannya juga makin enak banget. Vokalnya clear banget, crystal clear. Terus musiknya juga mereka tuh lebih lebih dewasa menurut gue. Mereka tahu uh, part mana yang harus diisi tanpa mengganggu vokal utama guys. Ini gue suka sejauh ini. Oh bassnya udah bass asli guys, sorry guys. Gue salah denger, bass asli. guys itu asli pas Jay masuk guys hi hat mulai build up ya di situ ya dia pakai tetap pakai uh, nuansa elektronik bukan belum drum analog guys ya ini hi hatnya gue suka banget digabungin ke vokalnya Jay notasi bagus banget guys wah gila gila ini harmoninya gue manis banget di sini nice makin dewasa mereka wow nice Wow. Wah dan One Pill mulai eksperimen guys ya. Jadi vokal diambil dimasukin ke loop uh, keyboard, dibikin notasi di sini. Kalian bisa perhatiin di sini guys. Ah gila, aku dengar Papa nyanyi kurang langsung jujur ya. Papa Yukero guys. Wah, wow, gokil. Notasi bagus banget. Wait, what? Oke, ini modern banget guys. Ini gue suka banget dia transisinya langsung sedikit, sedikit, sedikit kayak gimana? Ya? Kayak dirty gitu guys, kayak musik-musik trap sih dari sini. Wow. Oke, ini tekniknya gue suka guys. Tekniknya drumnya di sini kan pas dia masuk ada fill in sebelum masuk ke ref itu ada drum yang benar-benar di crush banget di, di limiter sama di kompresor ditekan banget emang sengaja dibikin hancur guys ya. pas masuk ke sana itu langsung dilepas dia punya di bypass guys uh, dia punya limiter sama kompresor suaranya lebih real cuman digabung sama drum elektrik di sini gue suka nih di trigger nih ini kan dihancurin nih nice iya gabung gue masih dengar ada suara analog di sini jadi ini di trigger sama drum elektrik oh chordnya manis banget ini chordnya guys gila ini gila nih menurut gue ini ini, ini produksi bagus banget nih. ini pas masuk sini nice nih chordnya gue suka wow wah gila ini One Pill dapat suara sini peng peng peng peng itu dia tetap uh, referensi jadul lagi guys ya. Jadi di balik modern ada sound jadul di sini guys. Nih. Tuh, sini. pep, pep, pep, pep. Loop tetap jalan ya, loop sequencer. Nice. Wah harmoni juga nih, ini di bagian yang kayaknya nih guys. Dia ngetik tiga kali, ini jelas banget ngetik tiga kali tengah, oh, kiri makanan, plus ditambah delay, pre delay di sebelah kiri makanan juga. Dia kelihatan lebar dan panjang. Wow, dia dapat chord bagus guys. Ini chordnya gue jujur gue nggak bisa detect guys. Ini ini bagus banget di chord sini. Ini setelah part ini. Bang, wow nice, itu keren banget. Wow, soundnya bagus banget. Wih, wih. Eh, itu pakai double pedal guys. Ya? Iya, pakai double pedal guys kayaknya guys. Wow, nice. Wah, keren. Keren guys. Ini ada cop-cop beberapa scene-nya si One. Ini One Pill lumayan lumayan ke depan nih guys ya. Mainnya gue banyak notice banget suara One Pill di sini. Permainan uh, keyboardnya guys. Oh nice. Wah gila branding gue. You make itu keren banget. Ya. Sorry gue sebanyak pause ya guys. Nice. What? Oke, okay. sedikit ada part biar dramatis lah guys ya. Pindah scene, oke okay, ke pantai guys. Wah ngeri, ini ngeri guys, series produksi ngeri. Wow, pasti suara One Pill guys, gila clear banget. Bener gak guys? What? <laughs> Wah ini makin error guys, serius nih Day6 makin error. gila reverbnya juga makainya keren banget guys ya dalam banget cuman vokalnya tetap dry di depan cuman reverbnya di blend pakai efek sense nih guys pakai teknik sense and return di sini nih guys wah keren banget serius nice aduh langsung masukin Wah chordnya dewasa, chordnya dewasa guys. Mereka punya pengisian juga dewasa banget. Gila berkembangnya drastis guys Day6 ini. Dikasih buntut doang nih, tet distorsi dikit jadi. Banget. Nice. Aduh enak banget chordnya. Ini keren parah sih. Wah gila gue harus tepuk tangan guys ini serius ini keren banget guys gue suka transisinya dibikin trash dulu langsung masuk lagi ke ref ini nice banget parah gila dede feelnya mahal banget itu dealingnya lumayan banjir di sini guys ya. Harmoni gue mahal asli keren ini Wah, oke. Okay. Ini ini kayak kayak lagu apa ya, guys ya? Mereka sedikit berbau-bau Queen di sini. Nice, konsepnya bagus. Gila papa suaranya nggak apa nggak kacau banget guys di sini. Wow, gila ada if ah, ada suara seraknya tuh guys. Buset. rekornya apa ini? Ini ngacak nih guys. rekornya gila, progressionnya berubah-ubah sama mereka. Wow. Gila. Backing vokalnya manis banget. Uh. Buset. ini uh, album Day6 ini guys ya, ini banyak delay delay digunain banyak banget nih guys di instrumen maupun di vokalnya, terutama vokalnya ini ter terdengar di blend lumayan rada tinggi guys. Nih. Oh, pet nih, manis ya. Wah, Wonpil, Wonpil gila nih guys. Wonpil bersinar di sini guys. Sound dia keren-keren guys. PT rada shimmer guys ya ada di atasnya ada high frekuensi woi ada lagi loh guys tuh vokalnya di, di distorsi di transpose dibikin hancur lagi di crash nih guys di sini perhatiin di sini wow, wow. nice uh gila Reve keren Reve keren Ini baru sekali gue denger Day6 langsung nyambung guys musiknya ke gue Wah kacau, kacau ini Ah gila di sini ini keren guys. Ini do daun dede kayaknya pakai double pedal sih guys. Ini soalnya tua agak tua agak tua agak tua agak tua agak. Wah keren sih. juta sebenarnya bisa guys pakai satu pedal guys dia dia bisa pakai double stroke gitu kan tututuk tututuk tututuk cuman rada sulit ini ya untuk nyari aman sebenarnya pakai double pedal mungkin pas ngetik nih gue nggak ngerti juga guys wow dan di trigger pakai suara anal apa electric drum terus dari awal sampai habis guys ya permainan ini keren di bagian sini gila wah soundnya asik wah ini gila nih ini the best comeback sih guys Pecah ini, You make me. Wow, The Book of Us, Chaos, Swallow Up, In Love, dengan tropi. Wah ini gila guys, serius nih gue pause guys, ini gila nih guys. Ini serius, ini banyak teknik yang gue, gue chord progressionnya gue lumayan takjub guys perpindahan chordnya dia bisa memilih chord di bagian situ terus secara dinamik lagunya gue ngalir banget teknik mixingnya pun guys ini keren-keren banget guys ada vokal chop dimasukin ke trigger di keyboard untuk mainin notasi sama one pill one pill shine through banget di sini gitar nggak terlalu menonjol tapi mereka mereka ada tetap ada guys gue denger ada palmir di depan ya bagian first uh, permainan J juga cuman ini lebih one pill lebih gila sih sama Dede Doon gila partnya gue suka banget pas dia yang, yang gue bilang di part ancur di kompresor sama limiter tuh guys ya jadi drummer ada nge-crush gitu ya tak tak tak feelingnya itu simple sederhana tapi keren apalagi bagian yang kayak gue bilang kayak lagu Queen itu gila itu gue suka banget konsepnya mahal mahal banget guys gue juga bingung guys ini baru baru nonton gue langsung excited banget karena gue gue jujur gue pengen dengerin full satu album gue nggak tahu ini isinya berapa album ini nggak ada penjelasan di uh, descriptionnya dia cuman ya, tulisannya Day six You Make Me udah dia nggak ada penjelasan lagu-lagu lagunya apa aja satu album apakah ini single nggak ada penjelasan sama sekali guys yang pasti gue tunggu ke depannya nih guys ini lagu-lagu yang lain nih gue jujur penasaran lagu Tropi ini guys ini musiknya lebih mahal lebih dewasa menurut gue oke okay, guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk cek tombol subscribe juga guys ceplok